बेटा सोच रहा हूँ एक एक गाड़ी ले लेते हैं कब तक स्कूटी में मैं किक मारता रहूँगा कौन सी कार लेंगे पापा उमा वाली गाड़ी है ना और एक चार चूड़े वाली गाड़ी हाँ ओ वो पुमा की गाड़ी नहीं है पापा वो जैकोर और आडी की गाड़ी है और वो दो गाड़ी तीस लाख के ऊपर पड़ेगी हमारे घर बेचना पड़ जाएगा मारुति एट हंड्रेड कैसी रहेगी जैकोर से मारुति एट हंड्रेड अभी कोई गाड़ी तो लेनी ही है ना बेटा अभी तू देख ले कौन सी लेनी है अभी अच्छी गाड़ी देखते हैं ना उसका लुक अच्छा हो एवरेज भी अच्छी देती हो और कलर भी हमको पसंद आए ऐसा वाह भाई वाह क्या वाह भाई वाह दिन रात गाड़ी चला के दो तीन हज़ार तो हम कमा ही लेंगे आप चाहते हो कि मैं स्कूल भी छोड़ दूँ और ड्राइंग का काम करूँ वाह ये अच्छा नहीं है पापा क्या चाहता है मैं ड्राइवर बन जाऊं मैं नौकरी छोड़ दूं आपको पता है ग्लच कहाँ होता है हाँ बेटा बीच में ग्लच होता है ठीक है पापा होंडा सिटी देखते हैं नहीं नहीं लंबी है वो मारुति स्विफ्ट देखते हैं सबके पास वही है वैगनार पुरानी हो गई है नैनो हम दो लोग ही है ना बेटा छोटी गाड़ी भी चलेगी ले लें छोटा सा थैला हम रोड में जाके ले ले ले ले बीस रुपये बीस रुपये आलू का थैला ले ले पागल हो गया है क्या अभी कितने कितने गाड़ी आपको बताऊँ हर गाड़ी का ऑप्शन आपको दे दिया आपको पसंद ही नहीं है तो हम क्या करें अभी हम एक काम करते हैं स्कूटी ले लेते हैं सोले की तरह हम साइड कार लगा के हम दोनों बहुत मज़े करेंगे उसमें